Perjalananku ini berawal dari rasa ingin tahu tentang alam Indonesia yang begitu indah. Langit yang cerah dengan sedikit gerah, tapi hati tetap tenang dan senang. Melihat keindahan Indonesia yang begitu menakjubkan. Itulah Indonesia. hamparan sawah yang begitu luas dan tak luput dari lautan membentang sampai samudera. Mungkin ini baru sebagian kecil dari keindahan bumi pertiwi. Di belahan penjuru sana masih banyak keindahan yang jauh lebih mempesona. Jagalah kita menjadi orang Indonesia dengan keindahan alam yang begitu nyata.